街を歩いていればいろんな人に出会っていくんだろう街にある刺激的な魅惑的なものに背を向けなきゃなあてなのない手紙を書いていくよ言葉を出せば不安も 消してけるかな 生かして